Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Novskoye de la République populaire de Louhansk, Yampolovka et Grigorovka du Donetsk République populaire. Au cours de la journée, jusqu'à 225 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, une monture d'artillerie automotrice Vuzdika et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces sud, jusqu'à 65 militaires ukrainiens. Quatre véhicules de combat blindés, deux voitures et un obusier ID-30 ont été détruits par jour. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuleda, Novozelka de la République populaire de Donetsk, Orokov et de la région de Zaporozhye.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 En outre, trois entrepôts contenant des munitions d'artillerie ennemies ont été détruits dans les zones des colonies d'Ogursovo dans la région de Kharkiv, de Kurakovo dans la République populaire de Donetsk et d'Orokov dans la région de Zaporozhye. Dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté trois lance-roquettes multiples, IMAR et ont également détruit trois véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies 2. Kranogorovka dans la République populaire de Donetsk et de Kakovka dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 405 avions, 228 hélicoptères, 3651 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8534 chars et autres véhicules blindés de combat, 1078 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4500 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9292 unités de véhicules militaires spéciaux.